El exterminador 3. Yo vengo exterminando a esto hijo de mami, un residente que quiere hablar de Dios. Tienes un problema con Dios, tuve que sacar el escuadrón secreto para hablar y opinar lo que está pasando en El exterminador viene más fuerte como el soldado van a engañar a Dios, pero con Dios no se juega. Mi gente ando más fuerte con la fe de Jesús, tirándole a reciente este estúpido que quiere blasfemar contra Dios. San Benito ha podido Lo que Jesús hizo una cruz del Calvario. Estos malditos quieren engañar al mundo blasfemando contra Dios. Vengo como el exterminador hablando la verdad mirándole a estos que quieren engañar al mundo. Yo vengo con la fe de llave, con el escuadrón. Como un aire el que le trayendo el exorcista 4. Un Manuel que dice que le regala hasta la muerte. El es más Jesús de Nazaret resucitó al tercer día. Cantantes que se han retirado del cristianismo. Se han hecho del arco y de los patos. Estos quieren jugar con Jesús como Dios y con el Espíritu Santo, con Dios y con el Espíritu Santo. Y yo vengo con el combo secreto, con el exterminador, dos y uno y tres. Yo ahora tengo que hablar y esto se pone más serio. Vengo como el exterminador 4, solo espere. vengo exterminando como el exterminador 3 cuarto exterminando a esto estúpido hijo de mami más concentrado en los escándalos de los famosos. Pero no se concentra en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Están exterminando como el exterminador cuatro. Vengo con el terminador 4 tirándole por y plomo. Como platicaron estos estúpidos, estos hijos de mami que quieren? Quieren engañar un niño diciéndole que Dios es una rata. Veo la rata eres tu persona inmoral y atea. Dice la palabra, con Dios no se juega. Vengo con el exterminador, te exterminando, Esto hijo de mami como el 3, como el terminador 3, como el terminador 3, como el terminador 3. Vengo exterminando como el terminador 3, exterminando a estos hijos de mami. Vengo exterminando como el exterminador 3. Exterminando a estos hijos de mami. El exterminador 3. problema contra Dios. Tuve que sacar el escuadrón secreto para hablar y opinar lo que está pasando en él. El exterminador viene más fuerte como el soldado de la guerra. Creen que van a engañar a Dios, pero con Dios no se juega. Mi gente, ando más fuerte con la fe de Jesús. Mirándole a residente. Este estúpido que quiere blasfemar contra Dios. Ni San Benito ha podido lo que eso es una cruz del Calvario. Esto maldito quieren engañar al mundo blasfemando contra Dios. Vengo como el exterminador, hablando la verdad. Tirándole a estos que quieren engañar al mundo. Yo vengo con la fe de Yahvé, con el escuadrón que le está yendo El Exorcista 4. Un Manuel que dice que le regala hasta la muerte. Pero es más real Jesús de Nazaret, que lo resucitó al tercer día. Cantante que se han retirado del cristianismo se han hecho del arco y de los patos estos quieren jugar con Jesús como con Dios y con el Espíritu Santo con Dios y con el Espíritu Santo y yo secreto con el exterminador. 2 y uno y tres. Yo ahora tengo que hablar. Siguiente verso y esto se pone más serio. Vengo como el exterminador cuatro solo esperé vengo terminando como el exterminador 3. Cuarto terminando, a esto estúpido hijo de mami. Más concentrado en los escándalos de los famosos pero no se concentra en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Están exterminando como el exterminador cuatro. Vengo con el exterminador cuatro, tirándole plata y plomo. ¿Cómo platicaron estos estúpidos, estos hijos de mami que quieren. Quieren engañar a un niño diciéndole que Dios es una rata. Pero la rata eres tu persona inmoral y atea. Dice la palabra, con Dios no se juega. Vengo con el exterminador de exterminando esto hijo de mami. Como el exterminador 3, como el exterminador 3, como el exterminador 3 como el exterminador 3. Vengo exterminando como el exterminador 3. Exterminando esto, hijo de mami. Vengo exterminando como el exterminador 3. Exterminando esto, hijo de mami el soldado Jesús. Dice O'Brien, el monte que hace la historia